डरते हैं क्या डरना चाहिए भाई डरना चाहिए सलाम करते हैं से जेट है हो न जाए ये तारे जमीन पर प्लान करना रे उफ यही तो दिखाने है वॉच पार्टी Meanwhile कितना रिसीव गेम प्ले था ना ये oh, कहाँ कहाँ मार्क करना स्पाइक भाई I am noob. Revealing area. कल आना कल करना अपना कनकस Clean. Nice. पास 39 on raise डिंग डे डिंग डे रिम डिंग डे आ जाओ उससे साइड खेल लो वन एनिमी रिमेनिंग खेल ले क्या साइड टू डिवेश नहीं तुम लोग बैठो तुम लोग का बहुत बढ़िया पोजीशन है हाँ। ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना <laughs> नहीं नहीं सुके सुके सुके 52 52 52 <laughs> अरे मेरे अंदर का इसे तुमको क्यों करना था <laughs> मेरे अंदर का कीड़ा है भाई अब क्या बोले अब कुछ नहीं कर सकते ओके <laughs> भाई पे भाई इसका बॉल ए आया

आखिर में हग ही देता खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया I think the girls with their nails done now.